मी भारताचा सुजाण नागरिक शपथ घेतो की मी या भारत मातेला आपल्या शहराला वसुंधरेला स्वच्छ सुंदर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करेन या वसुंधरेला माझ्यापासून कोणतीही हानी होणार नाही याची काळजी घे या देशाला सुजला सुफलाम करण्यासाठी जास्तीत जास्त झाडे लावून या देशाला स्वच्छ सुंदर हरित आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करेन थँक्यू इथे सुरू केलेलं आहे माझी वसुंधरा अभियान तुम्हाला इथे समोर दिसत असेल पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याद्वारे हे माझी वसुंधरा अभियान सुरू करण्यात आलेलं आहे तर वसुंधरा म्हणजे काय बेसिकली सगळ्यात आधी प्रश्न हा पडतो आपण ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहतो तो एन्व्हायरमेंट ज्या अर्थवरती राहतो ती अर्थ म्हणजेच आपली वसुंधरा जहाँ हम लोग रहते हैं वो अर्थ उसे ही हम मराठी में वसुंधरा कहते हैं इसलिए उसे नाम दिया गया है माझी वसुंधरा माय अर्थ ओके सो माय अर्थ यानी कि माझी वसुंधरा एक न्यू कैंपेन हम लोग ने लॉन्च किया है last year so Majhi Vasundhara Abhiyan ज्या निसर्गामध्ये आपण राहतो ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण राहतो तो एन्व्हायरमेंट आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी देत असतो अर्थात आपण जो श्वास घेतो आहे आपण जे ब्रिदिंग करतो आहे त्या ब्रिदिंगसाठी लागणारा ऑक्सिजन याने की हवा ती आपल्याला निसर्गातून मिळते त्यानंतर पाणी वॉटर ते देखील आपल्याला एन्व्हायरमेंट देत असतो त्यानंतर एनर्जी याने की ऊर्जा ती देखील आपल्याला एन्व्हायरमेंटमधूनच मिळत असते आकाश ही जी पाच पंचतत्व आहेत भूमी जल वायू आकाश आणि ऊर्जा ही पाच पंचतत्व यांना आपल्याला संवर्धित करायचं आहे यांना आपल्याला सेव्ह करायचं आहे तरच आपण या अर्थवरती पुढचे म्हणजे येणारी जी पिढी आहे ती सर्वाईव्ह करू शकेल आत्ता आपण राहतो आहे म्हणजे आपल्याला जी याच्या आधीची जी पिढी होती त्यांनी आपल्याला इथपर्यंत आणलेलं आहे पण आत्ता जर आपण बघायला गेलं जे पोल्युशन आपण बघतोय ते पोल्युशन जर असंच राहिलं तर येणारी जी पुढची पिढी आहे जी न्यू जनरेशन आहे कमिंग न्यू जनरेशन ती सर्वाईव्ह नाही करू शकणार सो त्यांच्यासाठी आपल्याला हे सेव्ह करायचं आहे ही वसुंधरा आहे तिला संवर्धित करायचं आहे सो बेसिकली ही पाच पंचतत्व आहेत त्या पाच पंचतत्वांना घेऊन आपण हे वसुंधरा अभियान सुरू केलेलं आहे तर या वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून एक वर्कशॉप आपण आज कंडक्ट करतोय त्या वर्कशॉप थ्रू मी काही माहिती तुम्हाला देणार आहे तर ती माहिती तुम्ही इथे ऐकायची ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही ऐकायची आहे आणि you have to pass that information तुम्हाला ती माहिती इथपर्यंतच न ठेवता घरी जाऊन तुमच्या फ्रेंड सर्कल्समध्ये you are the leader of your office, your team, uh, your family, your building, your society, okay? तर ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पुढे जाऊन पास करायची आहे सो बेसिकली नेक्स्ट प्लीज पहिल्यांदा वेस्ट सेग्रिगेशन म्हणजे जर आपल्याला अर्थला सेव्ह करायचं आहे तर पहिली गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे ती म्हणजे वेस्ट सेग्रिगेशन आता थोडा वेळ या स्लाईडकडे ही जी स्टँडी आहे ती स्टँडी एकदा बघा इथे एक फोर्थ पॉईंट दिला आहे माझा कचरा माझी जबाबदारी my waste my responsibility okay तर फोर ऑफ सेग्रिगेशन आपण बेसिकली करतो ड्राय वेस्ट सुका कचरा वेट वेस्ट ओला कचरा हजार्डस वेस्ट घरगुती घातक कचरा बायोमेडिकल वेस्ट यानी की जैव वैद्यकीय कचरा असा चार प्रकारे आपण वेस्ट सेग्रिगेट करतो तो बेसिकली फोर मध्ये कोणतं कोणता वेस्ट येतं हे आपल्याला माहिती आहे okay you all are well educated people so तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की वेस्ट सेग्रिगेशन चार टाईपमध्ये होतं आणि कोणत्या बिनमध्ये कोणता वेस्ट येतं सो फर्स्ट जे आहे ते म्हणजे सुका कचरा एव्हरीथिंग जे काही रिसायकल आपण करू शकतो यानी की पेपर प्लास्टिक मेटल्स ज्याचं आपण रिसायकल करू three R okay reduce reuse and recycle हा थ्री आरचा आपण जिथे उपयोग करू शकतो यूज करू शकतो ते ऑल टाईप ऑफ वेस्ट येणार आहे फर्स्टमध्ये ड्राय वेस्टमध्ये देन सेकंड आहे वेट वेस्ट आपण जे अन्न खातो फूड ते पूर्ण शिळं राहिलेलं अन्न लेफ्ट ओवर फूड आहे peels of fruits and vegetables आहेत so all that waste should come in wet waste okay then आहे हजार्डस वेस्ट हजार्डस वेस्टमध्ये काय आहे की तुमच्या घरामध्ये जे काही घातक वस्तू आहेत किंवा लाईक बॅटरी आहेत सेल्स आहेत त्याच्यानंतर इतर काही जे घातक वस्तू आहेत मेटल्स आहेत त्याच्यानंतर आपण सॅनिटेशनचं जे काही साहित्य आहे ते सगळं बायोमेडिकल वेस्टमध्ये आहे sanitary napkins diapers all syringe then expired medicines वगैरे हे सगळं जे आहे ते येणार आहे बायोमेडिकल वेस्टमध्ये बट या फोरला सोडून एक फिफ्थ सेग्रिगेट uh, आपल्याला करायचा आहे वेस्टला तो आहे तो समोर स्लाईडवर दिसतोय तो आहे ई वेस्ट तर आपण कॉर्पोरेट लेवलला काम करत असताना ऑफिसेसमध्ये काम करत असताना जसं आपण पुढे गेलो म्हणजे जसं माणसाने प्रगती केली त्याप्रमाणे तो पुढे गेला म्हणजे त्याने मशिनरीज आपल्या सोबत आणल्या ओके म्हणजे जसं म्हणतात की man is a one machine आपण म्हणतो ना की माणूस सुद्धा एक यंत्र झालाय तो सुद्धा एक मशीन झालाय तर तसंच इथे आपण वेगवेगळ्या मशिनरीजचा उपयोग करायला लागलो टेक्नॉलॉजी बिल्ड झाली तसं तसं माणसाचा कचरा जो आहे तो पण वेगळ्या टाईपमध्ये होत गेला याने की ई वेस्ट म्हणजे एव्हरीथिंग इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपण जर ऑफिसेसमध्ये काम करत असताना किंवा घरामध्ये तुमच्या हातामध्ये असलेल्या वॉचपासून ते मोबाईलपर्यंत computer laptop mobile printer Xerox machine इलेक्ट्रॉनिकचं कुठलंही वेस्ट हे आहे ई वेस्टमध्ये सो तुम्हाला काय करायचं आहे तुमच्या ऑफिसेसमध्ये सुद्धा ई वेस्ट तुम्हाला सेग्रिगेट करायचं आहे आणि ई वेस्ट सेग्रिगेट करून तुम्हाला ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठाणे महानगरपालिकेला कळवायचं आहे की आमच्याकडे आमच्या ऑफिसमध्ये इतकं ई वेस्ट जमा झालं आहे सो तुम्ही या आणि ते ई वेस्ट घेऊन जा जर तुम्ही डिरेक्टली ई वेस्ट कुठेही टाकलं तर त्याचं पूर्ण असर जो आहे तो आपल्याच आयुष्यावर आपल्याच आरोग्यावर होणार आहे सो बेसिकली आपल्याला ते ई वेस्ट कुठेच न टाकता ठाणे महानगरपालिकेला कळवायचं आहे ते येऊन ते ई वेस्ट घेऊन जातील त्याच्यावरती डिकम्पोज केलं जाईल किंवा त्याची डिलिव्हर लावली जाईल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट त्याच्यानंतर आहे सिंगल यूज प्लास्टिक बॅग आता मला काही इथे दिसत आहेत ते सिनेपॉलिशचे आहेत बरेचसे वेगवेगळ्या ऑफिसेसमधून आलेले असतील तर प्लास्टिक बॅग ही ऍक्टिव्हिटी प्रत्येकाला माहिती आहे फक्त ती आम्ही अंमलातून म्हणजे प्लास्टिक यूज करू नका असं आपण प्रत्येकाला सांगत असतो स्वतःलाही माहिती असतं पण ते आम्ही शून्य ह्याच्यामध्ये अंमलात आणतो म्हणजे आम्ही कितीही पुढारलेले जरी म्हटलं तरीसुद्धा आपण दुकानामध्ये गेल्यानंतर पिशवी नाही आहे का असंच विचार तर असं न करता तुम्ही प्लीज स्वतःची पिशवी कापडी पिशवी सोबत घेऊन जा प्लास्टिकच्या पिशवीचा वापर करू नका नेक्स्ट बेसिकली आपलं आजचा जे वर्कशॉप आहे म्हणजे तुमच्यासाठी जो टॉपिक ठाणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनने चूज केला आहे तो टॉपिक आहे सोलार एनर्जी तर सोलार एनर्जी म्हणजे नक्की काय तर लहानपणापासून म्हणजे ज्या वेळेस आपण पृथ्वीवरती आलो म्हणजे पृथ्वीवरती माणसाचा जन्म झाला त्यावेळेसपासून सूर्य आपल्यासोबत आहे अर्थात सोलार एनर्जी आपल्यासोबत आहे फक्त तिचा उपयोग कसा करायचा हे आपल्याला माहिती नव्हतं सो बेसिकली आपण आता टेक्नॉलॉजीने पुढे गेलो जसं जसं इंधन कमी होत गेलं फ्युएल्स कमी होत गेले तसं तसं आपल्याला सोलार एनर्जीची गरज जास्त भासू लागली आणि मग आपण न्यू न्यू टेक्निक्स डेव्हलप केल्या की सोलार एनर्जीचा यूज करून आपण ती कशी स्टोअर करू शकतो किंवा as a source of energy आपण तिला कसं यूज करू शकतो सो सौर ऊर्जा ही सूर्यापासून मिळणारा तेजस्वी प्रकाश आणि उष्णता आहे ज्याचा उपयोग विविध तंत्रज्ञांचा वापर करून केला जातो जसं की वीज निर्माण करण्यासाठी सौर ऊर्जा सौर औष्णिक ऊर्जा यासह सौर वॉटर हिटिंग आणि सौर आर्किटेक्चर या टाईपच्या सौर ऊर्जा आहेत बेसिकली आपण बघायला गेलं तर सोलार पॅनल्स अवेलेबल आहेत सोलार बॅटरीज अवेलेबल आहेत सोलार सेल्स अवेलेबल आहेत जर सोलार पॅनल्सचा आपण विचार करायला घेतला आणि की सौर पत्रे solar panels there are two types of solar panels polycrystalline आणि मोनोक्रिस्टलाईन जर आपण मोनोक्रिस्टलाईन बघायला गेलो तर ते थोडंसं कॉस्टली आहे पॉलिक्रिस्टलाईन बघायला गेलं तर ते थोडंसं ॲज कम्पेअर्ड टू मोनोक्रिस्टलाईन थोडंसं कमी कॉस्टली आहे मोनोक्रिस्टलाईनचा जो कलर आहे तो डार्क ब्लू कलरचे पत्रे असतात आणि पॉलिक्रिस्टलाईन जो आहे तो थोडंसं कॉस्टली कमी आहे पण ॲज कम्पेअर्ड टू मोनोक्रिस्टलाईन त्याचा कलर हा लाईट ब्लू आहे मोनो असेल तर डार्क ब्लू आणि पॉली असेल तर लाईट ब्लू अशा दोन टाईपमध्ये आपण सोलार पॅनल्स ओळखू शकतो जर आपण बसवायचं म्हटलं सोलार पॅनल्स तर अशा दोन टाईप्समध्ये आपल्याला सोलार पॅनल्स अवेलेबल होतात त्याच्यानंतर सोलार सेल्स आहेत सोलार सेल्स बेसिकली काय करतात तर आपल्याला जी ऊर्जा येते म्हणजे सनकडून आपण जी एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतो तिला आपण कन्वर्ट करतो तिला आपण स्टोअर करतो आणि कन्वर्ट करतो तर ती जी एनर्जी आहे ती डिरेक्टली डी सी आहे डिरेक्ट डिरेक्ट करंट आहे पण आपल्याला जी एनर्जी लागते घरामध्ये किंवा हाऊस होल्डिंगसाठी तर ती एनर्जी आहे ती अल्टरनेटिंग करंट आहे so what solar cells basically काय करतात जी सूर्यापासून येणारी डी सी करंट आहे किंवा डी सी एनर्जी आहे तिला ते चेंज करतात ए सीमध्ये सो सोलार सेल्स हा that type of person. Uh, then next slide. So आपण बघूयात what are the advantages of solar energy solar power is a pollution free and causes no greenhouse gases to be limited after installation basically जर सोलार एनर्जी आपण बघायला गेलो तर ॲज कम्पेअर टू इलेक्ट्रिक सगळ्यात कमी कॉस्टिंग ज्याला लागते ती सोलर एनर्जी आहे ऑफकोर्स ती आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट मिळते फक्त जो काही कन्वर्टिंगचा जो चार्जेस आहेत किंवा इन्स्टॉलेशनचे जे चार्जेस आहेत त्या तोच आपल्याला खर्च करावा लागतो बाकी पूर्ण निसर्गाकडून एन्व्हायरमेंटकडून आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये मिळणारा हा एक सोर्स आहे त्याच्यानंतर इथे काही ॲडव्हान्टेजेस मी दिलेले आहेत सोलार एनर्जीचे reduce dependence on foreign oil and fossil fuels renewable clean power that is available every day for the year even cloudy days produce some power return on investment like paying for utility bills virtually no maintenance as solar panels last over thirty years जर आपण सोलार पॅनल्स एकदा बसवले आपल्याला एकदा फिट केले तर लास्ट टू थर्टी इयर्स आपल्याला काही मेंटेनन्स चार्जेस सोलार पॅनल्ससाठी येत नाही then creates jobs by employing solar panels manufacture solar installers etcetera and in turn helps the economy Excess power can be sold back to the power company if the grid is tired. Ability to live grid free if all the power generated provides enough for home or building. Can be installed virtually everywhere, anywhere in a field to own building. Bags are slide. अजून पहिलं इथे जे आहे ॲडव्हान्टेज म्हणजे फायदा काय म्हणू आपण त्याला तर शून्य ऊर्जा उत्पादन खर्च म्हणजे तिला आपल्याला क्रिएट करावं लागत नाही कोणतंही म्हणजे जसं इलेक्ट्रिसिटीचं बिल आपल्याला पे करावं लागतं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करावी लागते तसं सोलार एनर्जी एक असा सोर्स आहे की तो आपल्याला कुठेच जनरेट करावा लागत नाही त्याच्यामुळे प्रोड्युसिंग चार्जेस काहीही नाही आहेत ओन्ली फ्री ऑफ कॉस्ट आहे त्याच्यानंतर लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीदरम्यान कमी ऊर्जा वाया जाते म्हणजे आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अगर आपण लोग को यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाना है उसको ट्रैवलिंग चार्जेस भी नहीं लगते हैं बिकॉज ऑफ सन हमारे साथ ही है तो यहाँ पे भी उतना ही सन एनर्जी देने वाला है वहाँ पे भी उतना ही देने वाला ओके देन ऊर्जा उत्पादन जास्तीत जास्त मागणीच्या वेळेशी जुळते म्हणजे तुम्हाला जेवढी ऊर्जा हवी आहे तेवढी आपण यूज करू शकतो तिचं असं लिमिट नाही आहे म्हणजे सूर्य असं म्हणत नाही सन असं म्हणत नाही की मी फक्त तुम्हाला फाईव्ह हंड्रेड रुपीजच देणार किंवा थ्री हंड्रेड रुपीजच देणार असं काहीच नाही आहे तर नेक्स्ट आहे की बॅग म्हणजे सगळ्यात मोठा यूज जर तिचा म्हणायला गेला तर कोणताही हार्मनेस नाही आहे म्हणजे पर्यावरणासाठी इन्व्हायरमेंटसाठी कोणताही हार्मनेस आपल्याला सोलर एनर्जी देत नाही नेक्स्ट इज आर्थिक बचत पूर्ण आणि पूर्ण कॉस्टिंगमध्ये आपण जर विचार करायला गेला तर सगळ्यात कमी खर्चामध्येही आपण सोलार एनर्जी यूज करू शकतो आणि पॉवर ग्रिडची सुरक्षा आहे म्हणजे अर्थात ज्यावेळेस ॲटमॉस्फिअरमध्ये काही बदल होतात म्हणजे ज्यावेळेस पाऊस पडतो मोठ्याने वादळं येतात वगैरे त्यावेळेस ते इलेक्ट्रिक पोल्स असतात ते खाली पडतात कोसळतात शॉर्ट सर्किट्स होतात किंवा वेगवेगळ्या इलेक्ट्रिकलच्या घटना घडतात अशा कोणत्याच घटना सोलारच्या बाबतीत घडत नाहीत त्याच्यामुळे पॉवर ग्रिडची सुद्धा एकदम सुरक्षा जी आहे सिक्युरिटी जी आहे ते आपल्याला best way solar energy provide करते next topic is rainwater harvesting आता तुम्ही म्हणाल की आम्ही सगळे सिटीमध्ये राहतो तर आमच्याकडे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची काही गरज नाही वगैरे बट पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या पृथ्वीवरती जेवढं पाणी अवेलेबल आहे त्यापैकी फक्त थ्री पर्सेंट असं पाणी आहे की जे आपण पिण्यासाठी म्हणा किंवा इतर गोष्टींसाठी यूज करू शकतो बाकी जे पाणी आहे ते गोठलेल्या स्वरूपात आहे म्हणजे आईसच्या स्वरूपात बर्फाच्या स्वरूपात आहे so we can't use that okay so आपल्याला पाणी जास्तीत जास्त वाचवायचं आहे मग आपण अशा वेळेस काय करायचं की छतावरून पडणारं जे पाणी आहे पावसाळ्यात तर ते आपण साठवलं पाहिजे त्याचा उपयोग आपण करू शकतो म्हणजे जसं की गाडी धुण्यासाठी वापरू शकतो त्याच्यानंतर आपण इतर जे काही घरातली कामं आहेत त्याच्यासाठी ते पाणी वापरू शकतो व्हेकल्स वॉश करण्यासाठी वापरू शकतो रोड्स वॉश करण्यासाठी वापरू शकतो सो बेसिकली ते आपल्याला करायचं आहे पण ते ते कसं करायचं म्हणजे ते पावसाचं जे पाणी आहे ते आपण स्टोअर कसं करायचं ते स्टोअर करण्यासाठी the one and best solution is rainwater harvesting so rainwater harvesting म्हणजे पाऊस पडू न देता त्याचं संकलन आणि साठवण मग पावसाचं पाणी जेव्हा रूफवरून म्हणजे छतांवरून खाली पडतं त्यावेळेस आपल्याला ते गोळा करायचं आहे मग ते तुम्ही टाक्यांमध्ये गोळा करा खोल खड्डा म्हणा असं तुम्ही ते गोळा करू शकता किंवा खाली न पडता म्हणजे ते पाणी वाया न जाता आपल्याला ते स्टोअर करून ठेवायचं आहे मग त्याच्यासाठी तुम्ही टँक्स ठेवू शकता तिथेच तुमच्या जमिनीमध्ये एखादा खाली तुम्ही खड्डा करू शकता असं ते आपल्याला वरतून जे पाणी पडणार आहे ते आपल्याला स्टोअर करायचं आहे पण मग त्याचे देखील काही युजेस आहेत ॲडव्हान्टेजेस आहेत फर्स्ट यूज की भूजल म्हणजे जमिनीच्या आतमध्ये जे पाणी आहे ते आपण जसं की आपण बोरवेल यूज करतो म्हणजे आतमध्ये जे पाणी आहे ते आपण यूज करतो तर त्या पाण्याची जी पातळी आहे अंडरग्राऊंड वॉटर ती सगळ्यात जास्त आपण स्टोअर करू शकतो म्हणजे जे वरतून पाणी येतं ते आपण वापरू शकतो सेकंड जे आहे हे सिंचनासाठी उत्कृष्ट आहे अर्थात जे पाणी छतांवरून पडत आहे ते आपण गार्डनिंगला वापरू शकतो त्याच्यानंतर जर आपण गावाकडे पाहिलं तर ते आपण फार्मिंगला यूज करू शकतो आणि अजून वेगवेगळ्या कारणांसाठी पण आपण ते वापरू शकतो fourth one is most important इथे कुठेही आपल्या परत एन्व्हायरमेंटला हार्म नाही करत आहे पोल्युशन लेस आहे ते आणि इन्स्टॉल्युशन जे करायचं रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं त्याचे कॉस्टिंग जे आहे ते सुद्धा फार कमी आहे so anyone can do this okay आणि बेसिक वन थिंग इज म्हणजे ते सगळ्यात जास्त क्लीन आहे अर्थात ते कुठेही खाली पडत नाही आहे आपण ते जे तुमच्या घराच्या रूफवरून ते खाली पडणार आहे तेव्हा ते आपण डिरेक्टली स्टोअर करतोय म्हणजे ते खाली कुठेही साठलं जाणार नाही आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काही स्वच्छपणा नाही आहे ते क्लीन आणि नीट वॉटर असणार आहे advantages of rainwater harvesting first important advantages less cost year की सगळ्यात जास्त जी कॉस्टिंग आहे याची ती सुद्धा कमी आहे सो आपण ते रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करू शकतो decrease the demand for water reduces the need for important water promotes bath water sorry promotes both water and energy conservation इथे दोन्ही पण होतं आहे एकतर वॉटर कन्झर्वेशनसुद्धा होतं आहे आणि एनर्जी कन्झर्वेशन होत आहे सो तुम्ही रीड करू शकता की ॲडव्हान्टेजेस आहेत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे solution with no chemicals and dissolved salts and free from all minerals जर आपण भूगर्भातलं पाणी बघितलं म्हणजे अर्थात अंडरग्राऊंड वॉटर जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये बरेचसे आयन्स असतात मिनरल्स असतात क्षार असतात जे आपल्या शरीराला कधी कधी घातक ठरू शकतात किंवा फार्मिंगला घातक करून ठरू शकतात तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमध्ये ते पाणी डिरेक्टली वरून येतं बरोबर ते आपण स्टोअर करतं ते खा अजिबात सॉईलमध्ये मिसळलेलं नाही आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणात कमी प्रमाणात मिनरल्स असतात it is the soil erosion strong water run off flooding and pollution of surface water with fertilisers pesticides metals and other sentiments so thank you आता माशी वसुंधराच्या अभियानाअंतर्गत सोलार एनर्जी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या दोन टॉपिक्सवरती इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला दिली तर तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील याबद्दल तर तुम्ही विचारू शकता उसके ऊपर उसका चार्ज रहता है मतलब जितने एरिया में आपको इंस्टॉल करना है सोलर पैनल उसके ऊपर उसका चार्ज पे डिपेंड रहेगा three kilometre you have to ask to T M C electrical department जो भी ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है आपको अगर बिठाना है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करेंगे सर अभी हम लोग ने नहीं लाया अगर आपको चाहिए रहेगा तो we will provide our contact number to you आप हम लोग को लोग आपको बाद में वो डिटेल्स एंड ऑल जो भी वो प्रोवाइड करते हैं उसके नंबर्स भी आप हम आपको शेयर कर देंगे वन आप सभी के पास मैंने एक शीट प्रोवाइड किया था उसके आप आई होप आप सभी ने उस पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ई मेल शेयर किया रहेगा ठीक थैंक यू एवरी आपने सभी ने आपका जो टाइम है वो कंज्यूम करके हम लोग को दिया ये जो भी ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे में सुंदर अभियान के जरिए आपको कुछ जानकारी देने के लिए आए थे आपने अच्छे से ये जानकारी सुना इसलिए थैंक यू वेरी मच मी भारताचा सुजाण नागरिक शपथ घेतो की मी या भारत मातेला आपल्या शहराला वसुंधरेला स्वच्छ सुंदर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करेन या वसुंधरेला माझ्यापासून कोणतीही हानी होणार नाही याची काळजी घे या देशाला सुजला सुफलाम करण्यासाठी कटिबद्ध राहील माझ्याकडून पर्यावरणाला त्रास होईल असे कोणतेही काम मी करणार नाही जास्तीत जास्त झाडे लावून या देशाला स्वच्छ सुंदर हरित आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करेन थँक्यू